Het was het 1, 2, 3. Hij loopt. Oké. Okay. This is the Peace Rockers punk band. And uh, eh, we all sing that. And dat is, uh, jouw naam is? Johan Hendrik de Meij. That's the great big nou die liever anoniem wil blijven. En dit is Gerrit van uit Wiener Hoogerijk. You hear the Krepikana on the background. En ik zal er nog een keer doorheen, anders hoor je mij niet, mijn naam niet. Dat is Garetta Ewina Hoogedijk. Gaat het niet goed met hem? We gaan zo zingen. We gaan zo zingen. Mooi jong heb ik Geloof je. Ik geloof je. Ik geloof je ook. Let's get it started. Let's get it, daar komt hij. De beat. I'm dreaming. Oh, yeah. yeah. I must be dreaming. I must be dreaming. Sometimes it's hard for me. From time to time, yeah. I'm really dreaming. It's hard to keep going. Now I know I'm dreaming. Let's get off. Mix headroom. What you doing here? It's like I feel empty inside, but I dream. Except. Every breath you take, every move you make, every bond you break. Every step you take, I'll be watching you. Every single pa pa ra ra, da pa pa ra, da ra pa ra, pa ra ra ra, pa da ra ra. da pa pa da da da pa pa da da da. Two, three, four. his life. take every you take. us free. Speech peace, forever. Waarom gaat hij door? <laughs> dat was Sam Smith. Dus, nou, zat eh. ze er helemaal in. ik had nog een toevoegend gedicht eraan. Ja. Ah, ik heb dit geschreven toen iemand poging had gedaan die mislukt was. Je hebt en je ook uh, Hij neemt nog op, hij op. Oh, je gaat er nog Dat is die, ja. ja. Het past hier nog bij. Ja, dat okay. is de laatste toevoeging, denk ik nu of zo. Nee, niet. Hij lag op de grond namens de zelf een poging en ik gaf hem een boek. En het is een mooi boek en ik had voorin een gedicht van mijn hand gezet. En het boek heette Hans Bouwman. Het boek was van Hans Bouwman. Ja. En het heette Vriendschap is gelet hebben. En ik heb voorin geschreven dit. Deze let op people, let op people. Dit is voor jou als jij met die gedachten zit. Oké. Om dat te doen. Voor jou hoe leeg ook je bestaan, laat het toch niet gaan. Denk niet, het is niet van mij. Nee, jij hoort er ook bij. En daarom, en ik zou het nog even zeggen, stel, we zijn nog niet overtuigd dat jullie dat niet moeten doen, ah, I will missing.